السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین علی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ مائکرو ویوز کے بارے میں تو یہ مائکرو ویوز ہے میرے پاس فل سائز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پلیٹ کے اوپر اس کا جو فوراں ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ میرے پاس آیا ہے تو یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ بالکل یعنی کہ چلتا ہے اس کا فین بھی ورک کرتا ہے اس کی جو پلیٹ ہے وہ بھی ورک کرتی ہے گھومتی ہے لیکن کوئی بھی چیز اس میں گرم نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جب اس طرح کا کوئی فالٹ ہو تو اس میں <clears throat> ہمیشہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً دیکھنے میں آتی ہیں زیادہ تر تین چیزیں ہیں تو یہ تھوڑا پرانا ماڈل ہے تو کافی فل سائز ہے تقریباً تو سب سے پہلے جو اس میں چیز دیکھنے والی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے ایک ٹو ٹوینٹی کے اوپر فیوز لگا ہوتا ہے مین فیوز ہے ٹو ٹوینٹی کے اوپر یہاں پہ یہ ٹو ٹوینٹی ہے ٹو کے اوپر ایک فیوز ہے ٹھیک ہے یہ فیوز اس کے بعد آتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے ایک کپیسٹر ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا ٹرانسفارمر ہے تو یہاں پہ یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بورڈ ہے بس تین چیزیں ہیں ایک اس کا یہ فین ہے تو جو مین چیز اگر تو بالکل ڈیڈ ہے تو اس کا مین فیوز جو ہے وہ جل جائے تو ڈیڈ ہو جاتا ہے مین فیوز تب جلتا ہے جب اس کا یہ کپیسٹر خراب ہوگا ٹھیک ہے جب اس کا کپیسٹر خراب ہوگا تو اس کا مین فیوز جلے گا مین فیوز بھی تب جلے گا اگر کپیسٹر اور ٹرانس کے درمیان کوئی فیوز نہیں تو پھر اس کا مین فیوز جل جائے گا ٹھیک ہے اگر تو کپیسٹر اس کپیسٹر اور مین جو ٹرانسفارمر ہے ان کے درمیان کوئی فیوز ایڈ کیا گیا ہے تو پھر وہ فیوز جل جائے گا لیکن جو مین فیوز ہے اس کا ٹو ٹوینٹی کا وہ نہیں جلے گا ٹھیک ہے وہ بلاسٹ نہیں ہوگا یہ ہے اگر اس میں یہاں پہ فیوز نہیں ایڈ کیا گیا مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیوز ایڈ کیا گیا تھا لیکن کسی نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہوا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیوز یہاں سے ریموو کر دیا اور اس کو ڈائریکٹ کر دیا ٹھیک ہے تو بہرحال چلو یہ تو بات کا معاملہ ہے جب یہاں پہ اگر فیوز ہے ٹرانسفارمر اور اس کپیسٹر کے درمیان میں تو پھر اس کا ٹو فیوز نہیں جلے گا پھر یہ فیوز جل جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ فیوز جلتا ہے تو آپ کا کپیسٹر خراب ہے فرض کریں آپ فیوز دوبارہ ایڈ کرتے ہیں فیوز لگانے کے بعد پھر فیوز جل جاتا ہے تو آپ کا یہ کپیسٹر ہے یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ مسٹ ہے اس کے علاوہ اگر فرض کریں آپ کا یہ کپیسٹر بھی ٹھیک ہے آپ کا فین بھی ورک کرتا ہے بالکل چہتا لے کر کوئی چیز گرم نہیں کرتا تو اس کا یہ جو اس کا ہیٹر ہوتا ہے میگنیٹنگ یہ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک یہ میرے پاس ایک پڑا آلریڈی لیکن یہ بھی خراب ہے ٹھیک ہے اس کا یہ جو میگنیٹنگ ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے جب یہ خراب ہوگا اس کے خراب ہونے سے نہ تو فیوز جلے گا نہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کا جو کوئی بھی چیز اگر آپ گرم کرنا چاہتے ہیں تو وہ گرم نہیں کرے گا بس یہ فالٹ ہے اس میں ٹھیک ہے اگر فیوز جلتا ہے بار بار تو آپ کا یہ کپیسٹر خراب ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز گرم نہیں کرتا تو آپ کا یہ میگنیٹنگ خراب ہے اگر پھر بھی فرض کریں آپ کا میگنیٹنگ بھی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور بھی فالٹ آتا ہے اس میں مائکرو ویوز میں یہ جو اس کا بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے اندر ایک رلے لگی ہوتی ہے تو سم ٹائم جب رلے خراب ہو جائے گی کبھی تو پھر وہ وولٹ جو ہے وہ ٹرانسفارمر کو 220 نہیں دے گی یہ 220 ہیں جب یہاں پہ 220 نہیں آئیں گے تو آپ ورک کرے گا آپ کا مائکرو ویوز ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی چیز گرم نہیں کرے گا اگر اس یہاں پہ 220 نہیں مل رہے اگر یہاں پہ 220 نہیں مل رہے تو آپ کی جو رلے ہے وہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جو مین اس میں دیکھنے والی ہوتی ہیں ایک اس کا فیوز ہوتا ہے مین فیوز ہے اس کے علاوہ ایک یہ فیوز لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اس کا کپیسٹر ہے اور اس کی رلے ہے اس کا میکنیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں جو مین ہے اس میں جو اگر یہ جی چیزیں خراب ہوں گی تو وہ مائکرو ویوز ایسے کرے گا ٹھیک ہے تو اب یہ بالکل ورک کرتا ہے اس کا جو فیوز تو پہلے کسی نے آلریڈی اس میں ڈائریکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑیں تو اس کا جو ابھی کوئی چیز بالکل ورک کرتا ہے لیکن کوئی بھی چیز ہیٹ نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز گرم نہیں کرتا تو جب کوئی بھی چیز گرم نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہم اس کے ٹرانسفارمر میں ٹو ٹوینٹی چیک کریں گے آؤٹ پٹس چیک نہیں کریں آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہائی وولٹیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو ٹوینٹی چیک کریں گے اگر ٹو ٹوینٹی مل رہے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے وہ میگنیٹنگ خراب ہے اس کا ہیٹر خراب ہے اگر ٹو ٹوینٹی نہیں مل رہے تو ہماری رلے خراب ہے جو کہ رلے جو آن ہوتی ہے لیکن ٹو ٹوینٹی ہمیں یہاں پہ نہیں دے رہی تو یہ چیز چیزیں ہوتی ہیں میں اس میں دیکھنے والی تو بہرحال چلو میں اس کو ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں یہ اس کو میں کلیئر کر لیتے ہیں کہ اس میں ہر کیا فالٹ ہے ٹھیک ہے تو جی فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کیا بورڈ کو اس میں اس کا کیپیسٹر بھی ٹھیک ہے اس کا میگنیٹنگ بھی ٹھیک ہے تو اس کے جو ٹرانس کو وولٹ جو ٹو ٹوئنٹی وہ نہیں مل رہے تھے ٹھیک ہے اس کے لیے یہاں پہ ایک رلے لگی ہوئی ٹھیک ہے یہ اس کے ایک تار یہ ٹرانسفارمر کو جاتی ہے یہاں سے یہ ٹو ٹوینٹی آ رہے ہیں تو جب یہ رلے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ رلے ہے جب یہ کلک کراتی ہے تو پھر ٹو ٹوینٹی جو ہے وہ ٹرانسفارمر کو ملتے ہیں تو پھر ہائی وولٹیج جو ہے وہ اس کے ہیٹر کو ملتے ہیں تو پھر یہ ہمارا کوئی بھی چیز اگر آپ گرم گرم کرنا چاہتے ہیں تو وہ گرم کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی رلے خراب ہے تو رلے نو بارہ وولٹ کی رلے ہے تو ٹو ٹوینٹی اوپن کرتی ہے آؤٹ پٹ ہے اس کے تو اب ہم اس کے رلے چینج کریں گے تو ہمارا جو فالٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا